السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد آه فوالا لونيفرسيتي ديال نامور هي الوحيده اللي مدرناش وهي الاخيره اللي ان شاء الله غنديرو حيت صافي درناهم كاملين الوغ كما العاده ادميسيون ا نامور ندخلو اللين الاول آه نعطو هنا سانسكريغ ابخي غتجي هنايا بروسيدور دانسكريبسيون باشوليي هادو بالنسبه للناس اللي خداو الباك في بلجيكا هادو اللي خداو اترونجي دونك حنا على اترونجي فوالا بالنسبه للناس اللي باغيين يديرو ميديسين و ميديسين فيتيرينير و داكشي عندهم بروسيدور وحده اخرى مختلفه المهم حنا نخليونا في العاديين تجي هنا دوموند ادميسيون فيزيتاسيون vous inscrire veuillez compléter la fiche نمشيو لافيش لافيش بسيطه صراحه المهم كاينه فيرسيون اونغلي و فيرسيون فرونسي تقدروا اللي ارتحتوا فيه ديروا فيه ديروه هكا دون ديستود سو رابور دو بروغرام اوكيل فو سويتي فوز انسكريغ هنا فين بغيتي تقرا نتايا نديرو سيونس كاين فورماسيون هنايا كتختار فورماسيون انفورماتيك افو ديجا انترودوي une demande d'admission précédemment الا كنتي ديجا دفعتي ليهم قول وي كنتي دفعتي ليهم دير نو هنا لو تيتر دير مسيو ولا مدام على حسب وغتعمر هنا الكنية السمية هنا لادريس هنا غدير النمرة كود بوستال المدينة هنا البيي ديال الماروك المهم ماروك ودير ليهم هنا التليفون هنا الميل وغتعاود الميل فوالا كلشي واضح souhaitez-vous recevoir votre correspondance à une autre adresse que celle mentionnée هنا يعني اذا درتي واعر يعطيوك ادريس واحد اخر هادي اللي بغاو يكونتاكتيوك مثلا واش يقدروا كونتاكتيوك شي وحده اللي كاينه مثلا مثلا عندك شي famille في لابيرجيك شي واحد في لابيرجيك قول لهم oui ودير دير l'adresse ديالو باش يوصلوه هو ال correspondance فاش يبغيو كونتاكتيو يكونتاكتيو هو هنا ال date de naissance كالعاده ليو دو نيسونس كازابلانكا pays دو نيسونس ماروك pays دو nationalité ماروك هنا غيعطيوك ديال l'assimilation هادو كاملين كندير لهم النوم هادو هادو باش نشرح لكم ديالاش مثلا المهم نتوما تقدروا تقدروا تقراو هادشي هنايا ال nationalité ديال ديال الوالد ديالك هنا ال nationalité ديال الام ديالك انا يعني اللي كنتي réfugié زعما جاي من سوريا ولا شي حاجه هنا واش امك ولا باك يعيشوا في بلجيكا المهم نتوما قراوه يعني تقدر تكون الشيكه ديالك هنايا هنايا الا كنتي مزوج دير وي ايتود سكوندير هنايا كدير داكشي ديال الباك ديبلوم دو فان سكوندير ليسي اونكور هنايا غتكتب باكالوريا اوبسيون اورينتاسيون غدير مثلا انا كنت سيونس فيزيك ريزولتا هنايا دير الريزولتا ولا تكتبها ديريكتومون فوالا زعما تكتب الريزولتا الناسيوناليتي ديال الدبلوم ماروك دات دو ريوسيت دي زيتود سكوندير هنايا غدير امتى خديتي الباك اغلبيه غتكون جوان نديرو 2020 يعني يلا غتاخدو ايتا دو فوتر دوموند ديكيفالونس هنا ليكيفالونس يا اما باقي ما درتيهاش با دوموند اون كور نقولك راه خاصك ديرها دوموند اون كور اللي راه ديجا دفعتيها ولا ديسيزيون راه ديجا خديتيها مثلا حنا غنديرو با دوموند اون كور حيت مثلا عندنا الباك دابا ابخي لو كان نكوشو لا كاز المهم غتكوشي هاد لا كاز باش تاكسبتي هاد الاتاويش سوماتر واقيلا غيطلعو لي ايرور اه وي وي سي في اغلبيه غيصيفطو لنا ميل فوالا كيوصلك هاد الميل كيقولك بلي راه لادميسيون بيان تي انغيستري كيعطيوك الرقم ديال ديال ديال لادميسيون كيقولك راه فوالا هاد لي زانفورماسيون اللي عمرتي كاملين هاهما كتلقاهم هنا فيريفيهم و كيقولك ها هي vous serez recontacté via l'adresse email que vous nous avez communiqué اللي راه غيعاودو يكونتاكتيوك اللي غيعاودو يكونتاكتيوك جو بونس انهم غيقول لك باش صيفط لينا وراق وداكشي والماتش داكشي المهم نتوما تسناو تسناو الكونتاكت ديالهم اي فوالا هادي كانت هي لادميسيون ديال اون امور اسهل ادميسيون و جو بونس جو بونس جو بونس انهم ما كيطلبوش انا فاش دفعت لهم العام اللي فات ما طلبوش لي فخي الدوسي ونتمنى انهم ما يكونوش كيطلبوا هاد العام وراه كيقبلوا بزاف حتى هي كانت من لي زونيفرسيتي اللي قبلوني اي فوالا هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم سالينا سلسله لي انسكريبسيون والفيديو الجاي غيكون فيديو خاص دونك تسناوه ما تنساوش ديروا like تابونا في la chaîne حاولوا ماشي حاولوا تفرجوا تفرجوا في les vidéos كاملين اللي درت في la chaîne ولا لقيتوا شي حاجه ما واضحاش تجيو سولوني في انستغرام ديروا l'inscription في كاع les universités بالاخص اميو ايمونس حيت كيقبلوا بزاف et voilà هادشي اللي كاين باش تابونا باش يوصلك الجديد ديال ان كان شي حاجه عاجله بخصوص ال procédure ديال la Belgique وهادشي اللي كاين وتسناو الفيديو الجاي غيكون فيديو في شكل بزاف عمرو الدرف في يوتيوب <laughs> يلا هادشي اللي كاين تهلاو لي فراسكم سلام عليكم